Putik na sir, para kung... Bilis! Ah. Nang babae ako kagabi. Lalo narinig mo. <laughs> Nang babae ako kagabi, pinunta ko sa hotel. Tapos, nag-anuan kami na ganon. Nawala yung sound. Nalobat. It's not time to make a change. Just relax. Take it easy. You're too young. Don't be afraid, take it slowly.